مرسى عندنا هنا راه ما كيديروش الحساب البحري البحري ناسينو اذا البحري ميت الله يرحمه البحري فيها سير الله يرحمه هادشي اللي غنقول ليه صافي وخاصهم يطابروا البحري ما خاصهمش يلوحوا البحري راه قتلوه في هاد البلاد هادي راه ما بقاش كاين البحري ما بقاوش راه ما بقى لا بحري لا والو مالو ما كاينش اللي كيهضر عليه ما يهتموش اصاحبي ما لا ما راه لا تعويضات لا على الحياه لا على الموت ديالو بحري ميول